স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এটা বৰ্ডাৰ ডিজাইন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলবোৰ কাম চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া আগলৈ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব ঠিক আছে আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ চাওঁ